channel. It's me again, Ashley Dichosa. And of course, meron ako mga kasama tonight. Magmumukbang tayo ng balut. So, it's a balut mukbang. Walang dami mga balut ko. Binili pa namin ito kanina. Yan, di ba? Kakain na naman tayo mga balut. Tingnan natin mamaya kung sino itong mga swerte yung makaano. pero maka mga bago naman mga langga bagong lahat, kung hindi pa napag-subscribe sa akin YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo po kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo lagi sa mga upload namin. And of course, pakilala ko muna isa-isa yung aking mga kasama. First, ang aking kapatid. Pakilala ka sa kanila. Mag-hi ka naman. <laughs> Hi po, I'm Stephanie. Stephanie! I'm mag-start na tayo. Pero bago lahat, meron tayong suka para mas masarap. Yung palagi nating uh, kapare sa ating baluot, suka. Siyempre, meron tayong asin. Yan, malangga. Iodized salt ito. Tapos, ewan ko kung pares ba ito. May toblerone sila. Hindi ko alam kung ano ba yun. Yan, tanggal umay daw toblerone. Siyempre, ito naman akin. Ano ba ito? Um, yogurt. Ewan ko, ano ba ito? Ito yung ano nila, tinutulak daw nila, minute meat, mga langga, baka naman. Ito hindi naman to, props lang naman to eh. Etchos lang yan, di ba? So let's start. Kain na tayo mga langga. Kainan na! Sambang Ala ba, oh, kamo nga, bakit parang walang sabaw yung sa akin? Ganun. Dry. Baliktad ka. Malamay. Hindi ako nagbukas sa langga. Dito ako nagbukas. Diyos ko, ano ba yan? Sarado mo muna si Asbert. Ingay, nagagalit. Gusto kumain ng itlog. Nararamdaman ko na mga kabutuhan niya. Ang sarap. Pero wait lang. Kasi baka malagsahan ko lang. Mga langga, masarap kasi parang bago siya. Kumakain ako mga langga nito, pero yung kulay dilaw lang. Hindi ko kinakain yung ano. Pero wag kayo. Dito ako pinaglihi. Sa balon. Masarap ng balot. Promise. Pero masarap yung doon sa may ano. Hindi, kasi banda. tignan nyo, oh, wala po siyang sisiw. Ay, eto, nasubrahan ng suka. Ito wala din sisyo, mga anak. Ay, mga nangga, sorry. Wala siyang sisiw. Ay, wala nga din. Ay, meron, may, pero maliit lang. Nakikita ko na yung tusik niya. Ayan, oh. Turasik niya. Yung ano niya. Nasaan yung asin? hanggang dilaw lang ako langga, ha? Hindi ko talaga kinakain itong mga langga. <laughs> Hindi ko kumain itong sisiyo. Sorry. Kaya <laughs> ba? Oh, Diyos ko. Hindi. <laughs> Laki. Mga salty. Pero kaya sa tamis ng ano niya sa baon. Pero sinini, binahiwaya pa ko ba na? Yun isa-isa niya. Dinudurog niya, tapos ano niya ng suka. Tinitimpla. Nauumay ako. Ayan, mga langga, kung gusto mo ano, pag kumain kayo na ano pa rin maumay. Ayan, minute me. Toblerone ko, partner din. Mm. Yan o, oh, nakikita ko ng paa. <laughs> May paa na siya. Ay, malaki na. Ang sarap ng partner niyo. Itong batok, ang sarap no? Natatanggal niyo lang sa takot ako magtatlo. Gusto ko pa kumain, takot ako magtatlo. Kain ka pa. Hindi ako ngayon. Wala tayo sa sakin, madam. Ang gago. May, po tayo. Bala kayo dyan. Hmm. Hanap, bato mo itong mga gamang bako. Challenge. Hmm. Ang Bigyan ka ni, ni Franz ng 500. Hindi ko talaga kaya. Thank you. Hindi kumain. Nakailan ka na, Day? Kasi yung suspension nito sa balot. Nagtakot ako. Hindi naman siya nakakahagan kasi hindi naman gabi-gabi. Ang ngayon na naman siya. Tapos, syempre, may minute-minute. Orange naman kasi. masarap yung doon sa may eskwelahan, di ba, me? Yung paglaro parang play na. Ito po, pinila na galing sa UAE. Dahil sa quarantine, Na-quarantine din. na-quarantine din siya, nagmukha na siyang clay. Wow. Ano ito? Wala pang ipis? Ano <laughs> pang ipis? Balot yan. Balot yan, hindi yan ipis. Ay, ano ba yun? Wala pang... Siyo. Ayan. Yung tissue niya, dala. Hmm? Yung tissue. Ah, hanggang ah, sa ano. Hanggang sa sakyan. Bala kayo dyan. Ah, sa ko dyan. Ba? Mm. Saglit lang, bumaba sa aw. <laughs> Noy! Ay, abo, ah, nagdapo yun sa cartoon. Agyan yan, sa mamaya. fairness, bago yung ano ni Kuya. Balot niya. Kasi yung iba, ano. Hala, uy. Kainin niyo to, oh. Sayang wala dito si Nini kung saan maraming sisiw. Lalaki pa naman. <laughs> Ang sarap mo lang guys, usaw sa suka. Pati ba balot mapait? Hindi, kasi yung mapait naman. Balot ba to? Ay, ano pa siya, hindi pa yan, hindi pa siya naghinog. Parang 14 days? Oo, hindi pa yan na ano. 30 ka. Kasi ano pa lang siya, ugat pa lang. Hindi pa Na-stack kasi yun pag mapait na stack yun ng matagal, hindi nabili. Asan yung mga kahayupan nito? Ay, wow. Masabi mo maliit. Ayan sa ilalim mo. Ayaw nga. Parang pusa na siya sa dami ng balahibo niya. <coughs> Pero, ang iba, bakit gustong gusto sa sisiyo? Ako gusto ko yung sisiyo. Ay, ang cute niya, oh. Labas na yung buto. Mm-hmm. Wala pa nga, konti nga lang yan. Ay, abaw! Ang ulo niya, lumabas na. <laughs> lumabas ang ulo niya. Ay, nanay ko, dumu, dumudugo-dugo na siya. Oo. Ay, ito ulo niya. May mata na. nga, oo. Wala Ay, pato. May mata na siya. Ano pato? Pato naman talaga siya, di ba? Ala, pato na nga siya. Oh, pa. Ala, oo, mga langga. Gitik na yan eh. Kunting araw pa. Konting kibot na lang, lilipad na. <laughs> Lilipad na yan, tatakbo na. Ay, oo, konti na lang talaga siya, mga anak na. Ibig sabihin talaga, pato na. Berte ka, diri ka man yan. Nonoy, Akala ko manok ang pa. Balot. bibi. Bibi! Ano sabi sa yung manok? Anong lasa niyo kung manok po? Pato yan. Ayun ka. Di ba, mga Sarap naka, nakaapat din eh. Ako naka, isa, dalawa, tatlo. Nakatatlo ako. Nakatatlo ako mga langga. Ah, kilig ako. Tayo ko na makita, may ulo. Uy! Yung kilig ko, parang nakita ko si ano. Ano ba? Kinilig ako. Si iba. Baka kayo kinikilig. Sana all. Sana all. Bakit? Nakikipagbalikan na ba si Peter? Wala, eh. ayun. Buti puta, parang balahin ko. Aba, parang talaga ng anang ahas. Oo, parang balat ng ahas. Oo. Wala, May pinaglalaro. May Kaya Ay, may pilok. May sungo na din siya, oh. Wala, pwede nang gawing extension ng pilik matayan. ah. Oo, ayun. <laughs> Ayan, oh. Hala, o mga langga. O tara, pag may mga ano na siya. May mga spare parts. Oo. Oh, ayan ang parang balat oh, ng ahas. Pakita oh. mo doon. Parang balat ng ahas, mga langga. Ganyan pala yan, oh. Mm, ganyan tayo, ganyan din tayo. Kung ano nakikita mo dyan sa pato, ganyan din tayo ng baby diba? tayo. Diba? Parang baby dinosaur siya, oh. Ay, abang ulo, nakita talaga. <laughs> oh, ito rin oh, tayo ayan. nabubuo. Day, hmm, diba? ipunin mo yung balahibo, extension mo sa pilik mata mo mamaya. Ang gaga. May glue doon. Ay, grabe pala yan, me. Pag ano? dinagdagan mong pilik mata ko, hindi ko na siya makikita. May isa pa, ay, nasa'yo na lang to, Fran. Hindi ko na kaya. Nakakaumay. Bakit? Ayaw ko. Ikaw ang dapat. Ay, hindi. Ayoko na. Hinimay-himay mo na Ayaw yun. lang yung sa'yo eh. Tatlo, gaga. Isa, dalawa, tatlo, oh. Oy, ba't Apat sa akin. Oh. Hindi, oh. Ayaw na. Hinimay- Hinimay-himay nila yung... Hindi, Oo. nanoy. Mm. Noy, sa'yo na yun. Sige na. Bigyan mo kita Helen kung ayaw mo. Para sa, ta- sa para sa pagmamahal mo kay Glenn. Ay, Si aba. Tita Helen, yun gagawin. Dali na. Ito pa si Helen. Ayun, masarap naman talaga langga ang balot. Kasi ito, binili namin kanina sa Pateros. Doon pa talaga sa original kung saan ang galing ang balot. Sa Pasay? Pasay ba yun? Pateros na yun. Pasay. Pasay ba yun? Pero di ba original yun ang galing ang balot sa Pateros talaga? Mm-hmm. Oo, Pateros. Ang original ang balot. Pateros. Balot to, lugar yun. Pero yung nag-original talaga ang balot, <laughs> Pateros. Diba? sa inyo ng mga langga, sana nag-enjoy kayo, di ba? Um, ano lang, keme-keme lang, eme-eme lang. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Magbabay na kayo sa kanila mga palangga. Say bye to them. Bye-bye! Good morning! Mm, good morning, good night na. Bye! More night!